Зовлон шалан бүхнээ бодон ганцаар алхална Зориулж бүтээсэн сэтгэлээ урам угаардаа Зовлон шалан бүхнээ бодон ганцаар алхална Зориулж бүтээсэн сэтгэлээ урам угаардаа Бүрх тэнгэр борооны дараах үнээр Аллидын оройтж нүмерсэн хүрм Адилхан биш байлаа хүний бүр хүрм Амалсан жаргасан хоёул хамт зэдэгдэг нэг нэ өөр тийш хахад бүгдийг хот дотны Хи үлдээ гэрэлт ирээдүйд хин нэг намайг хүлээн аз жаргалыг мэдрээгүй I settle down.